tago nau de la parta tru di soligio. Odio estas uh, malfacila tago, mi devas diri, pro multai chialoi, cai... Do, uh, la urbo estas ci ah, ampli silenta, cae tio rilata al Amsterdamo estas raraggio, mi devas diri sed eble ci tio povas helpi min cun mediti, cun vi, cae est in contacto cun quelcae profundae partoi de mia animo. Estu sanai, estu fortai, estu sperplenai, cae mi lasas vina la medito. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Mi volas legi kai mediti kun vi su respondo al kelkai amikoi el Sveduio en la jaro 1889. Kai la temo supraje estas la Esperanta alfabeto dum Zamenhof donas uh, sufice surprisan respondon alla propono i prishangio. La letero finigas per tiuici vortoi. Ne sufice est stari sur la flanco, cae montri malbonajon, e devas labori, che la effettiva au shaina malbonajo sen dangero por la fero mem, estu baldau stata uita per pli bonagio. Cae tio esas lau mi ege interessa rimarco, char uh, ofte proponoi prisciangioi estas faratai fare de homoi kiwi restas flanke de la fero mem, sen vere preni la respondezon de la clopodata e shangioi. Cae tio pos esti suffice dangera. To ne sufficias critici detruante la laboron de la lia sed necessas, ne nur opportuna, sed vere necessas ancao montri che la proponata e shangioi pli bonigu la aferon. Do, mi invitas nin kun mediti pri tio. Kai, mi dankas vin pro latento. Kai mi esperas che ci tio, se mai fino estu, bona por corandan con de nove gis morgau, cae ciel ciam antauen sen fine.